дорогие друзья! С вами я, Надя, и сегодня у нас гимнастика. Сегодня я вам покажу несколько новых упражнений и потянемся с рейки. Для того, чтобы сесть высоко в лягушку, надо немножко размяться. Для... Основная разминка у нас была в предыдущих видео, в предыдущих моих видеоблогах. Сейчас у нас пойдут махи. 90. Бок девяносто, бок, девяносто, бок. Выполняем это упражнение около 10 раз. Мостик. Потянемся немножко назад. Побьемся за наши ножки. Потянемся к ним немножко. Попробуем встать в мостик. Вы, вы этот урок про мостик могли увидеть в моих прошлых видео. Повторим его. Теперь у нас лягушка. Чтобы снять ее, для начала садимся в бабочку. То есть, как бабушка, бабушка мы ножку заводим назад и вторую ножку. Останавливаемся на том моменте, где вам больно. Ножки, хотя большие пальцы, как у меня, должны быть соединены. Потянемся назад. Потянемся немножко вперед. Полежи. Теперь несколько упражнений, чтобы сделать хорошую ласточку. Облокачиваемся на что-нибудь и начинаем делать махи. К примеру, вот так вот. Махи можете делать резкие и не очень резкие. Махи делаем 10 раз на каждую ногу. И вот она, наша прекрасная ласточка. Теперь у нас повороты. Поворот на пассе. Поворот на 90. коридора. Чтобы сделать эти повороты, нам нужно размяться. Мы размяли спину, и мы не очень хорошо размяли ножки, то есть наши мышцы, которыми мы будем работать. Чтобы сделать поворот на пассе, самый первый, нужно поднять ногу в коленке, но не вот так вот, амбр сочком, касаясь коленочки. Держим равновесие. Другую ножку. И это мы повторяем 10 раз на каждую ножку. Чтобы сделать поворот на 90 градусов, нам нужны вот эти вот упражнения. Поднимаем ногу без поворота на 90 градусов перед собой. Держим равновесие. Напрягаем наши мышцы. И другая ножка. Теперь поворот. Теперь поворот. Чтобы встать в выходную сточку, мы ставим ногу как в первой позиции. Просто. А эту ножку мы ставим просто, как мы обычно стоим. Руки у нас идут, одна рука заходит почти что за спинку. А это у нас как у балерин. Когда мы поворачиваемся, у нас ручки идут вот так. Когда... А теперь колечко. Как его сделать, я покажу вам в следующем видео. Колечко. нос, носками. Шпагат. Тянемся к ножке. Возвращаемся, ручки уже к кверху. К ножке. Кверху. К ножке. Кверху. Попробуем, попробуем сделать шпагат перекат. Как его сделать, и тоже покажу. в следующем видео. немножко. Об стеночку. Как я вам обещала, растяжка с рейки. Но у меня вместо рейки диван. Кладем ножку. Эту ножку мы выпрямляем. Начинаем немножко пружинить. Голову подними. Усложняем немножко задачу и ставим ручки. Обязательно ставь лайк и подписывайся на наш канал. И в заключение мостик.